Gênia Dominatrix, trazendo olhos do horror. Pra gente é o Halloween, estamos trazendo terror. A paz não está aqui, vocês não vão fazer ela sumir. Então somos assim. Os aliens fantasmagóricos Dominitrix Fantasmático, a sombra subiu mesmo sai da sua cabeça É trágico, um moleque com um objeto forte que não deseja Perto dele não é seguro, é um moleque maduro Vou acabar com a sua vida e também com o mundo Só me e terá um bom final Porque você não merece, foi o que acontece desse letal Sou fantasmagórico, terrível, invisível meu pensamento é lógico, sua vitória será impossível DNA do trazendo aliens do horror Pra gente é o Halloween, estamos trazendo terror A paz não está aqui, vocês não vão fazer ela sumir então somos assim Os aliens fantasmagóricos é do Minitrix DNA do Minitrix Trazendo aliens do horror Pra gente é o Halloween Estamos trazendo terror, a paz não está aqui Vocês não vão fazer ela sumir Então somos assim Os aliens fantasmagóricos do Minitrix Meia-noite, lua cheia, hora da transformação Além obscuro, cê sabe quem Lobis Bell A fera caça faz o ataque Sempre tá pronto pro banquete Sente, se esconde, se encosta e pare É hora do ataque, tem uma sede grito sonoro, timpanos estouro. É um fato óbvio. Ataco de novo. DNA do Minitrix, trazendo olhos do horror pra gente é o Halloween Estamos trazendo terror A paz não está aqui Vocês não vão fazer ela sumir então somos assim Os olhos fantasma agora com os Dominitrix Eletricidade conduzo Força e agilidade produzo e uso Bem Victor é crítico O estado que eu dou em você Eu chego, dou um choque, te mutilo você vai sofrer Trazido pro Omnitrix DNA, aliens e muito mais Esse ali veio pra mim O artefato traz Frank Strike